За дараагийн видеонд тавтай морил. За энэ одоо бүгдээрээ Gmail Cellway application дээр за иймэрхүү interactive graphic хэрхэн байгуулах тухай сонирхцгаая. За үүний тулд эхлээд бүгдээ ray helper graph гэсэн үг жаая. За энэ болгоныг ийм график байна. За ингээд курсороо шилжүүлэх болгонд тухайн графикийн утгууд нь гарч ирдэг юм. Interactive graphic гэж хэлж болно. За би тэгхийн тулд болохоор энд нэг өсөлт бууралтыг илэрхийлсэн нэг график татаж явсан. Энийг бүгдээрээ interactive болон хувиргаж хийцгээе. За та бүхэнд болохоор <clears throat> график бол ямар нэгэн хөлтөл байж болно. Тэрийг ашиглаж болно. За ингээд графикн дээр тарахад графикны дээр гарч иж байгаа команд найд арахаар за тухайн графиктай холбоотой нэмэлт төхөргөөнүүд гарч ирнэ. За settings, data гэсэн хоёр та баруунгаар талчин гарч ирсэн байх хэвээр. За data гэдэг дээр тарахаар бүгдээрээ болохоор энэ байгаа хөлтлийг нь өөрсдийнхөө хийгж байгаа графикныхаа өгдлөөр сольж болно гэсэн үг. За энэ болохоор сар тухайн сард байгаа ямар нэгэн үйлчлэлтийн <clears throat> тоотгол байсан байна. Нэгэн бүдэрээ. За энэ тарагдж байгаа графикийн оноор солиод тоотгуудыг нь солиод өөрчлөөд явъя. За ангийн өөрчлөө 2012 13 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 За ингээд тавтгууд энэ бүгдээр харж чаад 7.5 84.6 зооник нийтиг за 122.5 156.5 за 2017 болохоор 100 11 3 За 251 327 За 2 За 2018-нд 251.8 байсан байна. 2019 онд 300 3.4 за 382.7 за 2021 болон 22 оныг би оруулаад өргөсөн байна. За энийг нь үргэлжлүүлээд оруулъя. <coughs> За 457.4 4500 43.4 За энэ болохоор э, ерөнхийдөө 2017 онд ингээд прогноз хийсэн графикийн үр дүн байсан байна. За ингээд бүгдээрээ датагаа оруулаад дуслаа. За settings дотроос та бүхэн өнгө болон зарим нэг зүйлсийг өөрчилж болно. За арай гэдэгтээ дарахаар графикны хэлбэрийг мөн өөрчилж болно. За энэ үедээ бүгдээрээ зүгээр арай гэдгээр нь явъя. За ингээд нэгнийхээ зурган дээр за preview гэж товлуулаад үзье. За ингээд курсороо шилжүүлэх бүрд тухайн өгдлийнх нь утга харагдана. За үүнийхээ дараа бүгдээрээ графикныхаа гарчиг за тэгээд нэг зарим нэг зүйлсийг бүгдээрээ өөрчлөд явъя. За stats гэдэг дээр бүгдээрээ хятадын онлайн сургалт За бүгд онлайн сургалтын зах зээл гэд нэрлэжээ. Хятадын онлайн сургалтын зах зээл. За бодгийн хэмжээ болон өнгө зэрэг та бүхэн хөгжиж болно. За brightest subtitle гэдэг нь тэр болохоор 2017 оны байдлаар гээд 2017 оны байдлаар За 42000 доллар гэдэг бол тэр бом. За анкер гэдэг онлайн сургалтын зах зээл тэр бумаар илэрхийлсэн график. За энэ зураг одоо бид тэр тэргүй За зарим нэг зүйлийг бүтээрээ settings руу ороод за show numerical axis values гэдгийг өөрчлөөд за x болон y гэдэг нь утгууд за legend гэдгийг харагдуулж олно эсвэл харагдуулахгүй байсан ч олно. За нэмэлт хоргонууд та эндээс хийж олно. За data гэдэг дээр legend гэсэн Angle of base энийг бүгдээр орчуулад зах зээл бичиж. За та бүхэн иймэрхүү interactive график байгуулахдаа smart blocks гэсэн хэсгээс оруулж байгааг анзаарсан байх. Тэмэрхүү байдалтай харагдах юм. За ингээд та бүхэн амжилт хүсье. Баярлалаа.